Yeh, yeh, yeh, yeh, yeh, yeh Eman diruzik inabakarek beti duagintzen Nio jaren biega bizitzen Eman diruzik inabakarek beti bizitzen herren gabiziltzen Ile Hile edo bizi ez zulertzen Bangitza bihurtzen Haiek abera beste ho pobre Haiek abera beste ho triste Haiek abera beste ho kili Dena kapitalile eta guri zer Zarrera batekin haien koka horretzen irian egin zale Aburto janatxur eta jaten Dena kapitalegi erizari Herriari gutxi eta larri Hemen diru zikina bakarrik beti du Mioiaren Milioiaren bila bizitzen Hemen diru zikina bakarrik beti du agintzen mioiaren bila gabizintzen Hemen diru zikina bakarrik beti du agintzen Sendero sekinya bakar el petido a guinta eskaza, hau desfasa Musika komertzialan soinua dago plaza Bere kasa ez da txantxa ez Mesu gutxiko letrak tanzan dantzan Lana sortzen dut dela esaten Ni benetan ez dut hori sinisten Bipo prekalizaziora daraman eredu zitala da bizbutatzen Hemen diru zikina bakarri beti duak intzen biaga bizintzen Hemen diru zikina bakarri beti Her mende yüksek en yüksek en